ضاق صدري لا ضاق صدري ضاق صدري جيت عند المعاني ثلاث دلات والجران يلالي هاتوا حطم من قبل ما يمسي الليل ولا يجاب الا عواد جلالي بشر بالا كان ما جار جاجيل وزين الكيفه وليني الحالي بحط انا حب نظيف مع الهيل والزعفران اشريه لو كان غالي يبريخ والعمسان منها فناجيل شغلها انا بيدي على شف بالي وافرح لمن هم جا وربعي مقابيل بعطيهم المذخور ماني بمالي لما قبلوا قدهم يا مغاليل يبغوني كيفات وبرد الظلالي بشبها بيدي وبطرب لهم حل وبتعب عليها للنشام الغوالي نسويها ولا نرسل مراسيل ولا نستكثر بنت الحلالي الجود يعشق لرياتي غرامي خسارة في الحال ولا الحلالي ودرب الردى تلقاه سمح وتسيل ما به مخاسير ولا حار وصالي يا ويش لك بالفائدة والمحاصيل لا صار ما حصلت معها نوالي يلبس قليل العزم ثوب من النيل ما يكسب البيض ارضي الحذالي ما يكسب البيضة يكون المشاكل أهل الكرم والجود والشور عالي يا بنتي اللي تدعج العين بالميل شمي من اللي ما خويه بسالي تبنى لها السودا بروس الغراميل ويحط له في كل مبدأ خيالي ما يدري القاصر ولا ينطح الشير ما يدري إلا نايفة الجبل وانا ولد عود يعرف التماثيل متعلم من إن جدتنا حق علي مشاكل والجود عادات لجدي وخالي فليا ترى ذا الحظ ما له مراحل كم واحد يخلف ومجناه غالي واقول انا رجل صحيح اللي منقيل والصدق يشهد لي لمن جاء مجالي كلام أحلى من حلب المشاميل ولا اني اكذب في كلام يقالي وانا اذكر الله عد وبالمخايل واعداد ما هبت هبوب الشمالي